Что такое ТИЦ? ТИЦ – это тематический индекс цитирования, который используется поисковой системой Яндекс для ранжирования сайтов в Яндекс-каталоге. Как узнать ТИЦ своего сайта? Для того, чтобы быстро узнать ТИЦ сайта, зайдите на сервис pr-ci.ru и э, впишите имя своего сайта в поле, после чего нажмите кнопку «Отправить». От чего зависит ТИЦ? ТИЦ сайта зависит от количества ссылок с тематических ресурсов и от их веса. На что влияет ТИЦ? ТИЦ влияет только на позицию вашего сайта в Яндекс Каталоге. Яндекс Каталог существует уже достаточно давно, и хотя посещаемость его а, довольно-таки большая, она составляет около 4 миллионов пользователей в месяц, но факт захода пользователя в Яндекс Каталог совсем не означает того, что он перейдет на ваш сайт. Дабы повысить эту возможность, нужно, чтобы ваш сайт находился на первой странице Яндекс Каталога. Для этого необходим довольно-таки большой ТИЦ – если ваш сайт существует недавно и ТИЦ у него не очень большой, гнаться за высоким ТИЦ не имеет смысла.